هذا عريسنا فيصل هذا عريسنا فيصل خير الرجال وفخرنا من السليم من عهد الجدود رفاقا يا لا لا يا Good.